Sveiki visi. Mūsų šaika irgi varyte atsikėlė, YouTube'ai pasižiūrėjom, viską pasitikrinom kanalus. Tai va tiek varadom. Mane <laughs> tavo. Gerai. O. Pasitikrinam ryte kanalus su šaika. Savo, ne, viską, YouTube'es viską randam tokį skaičių. Čia yra mūsų YouTube kanalo draugų tiek, subscriberių mūsų. Žodžiu, lauksim dabar, kol skaičius pasieks tokį. Ne, atpulą. Tu blėt nesikabinė. <laughs> Kai bus visos vosmiorkės, tas žmogus, kuris paspaus ir pataps 88 888 narys, gaus dovanų. Kokių dovanų mes vėliau pa pasakysim, dabar dar nesugalvojom. Marškinėlius? Bet turbūt gaus marškinėlius su mūsų komandos logotipais. <laughs> komandos? Nu tai ką? Komando. Mūsų komanda, blek.